ler de novo. Vamos conhecer o Caminho do Vinho, que fica em São José dos Pinhais, onde você encontra diversos lugares que abrigam descendentes de italianos e poloneses que colonizaram a região, mantendo viva a tradição e costumes. I got time, it's clear to see. From up here. Gente, não só de vinho é feito o caminho do vinho aqui em São José. É, no passado inaugurou essa cervejaria aqui que produz uns 5 rótulos de cerveja artesanal. É, de fim de semana eles abrem aqui para o público. Você consegue enxergar lá onde é produzida a cerveja, consegue vir aqui degustar cervejas, comprar I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here hmm? The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me meant to be. Chegamos aqui no Vinhos do Italiano. Então, essa é uma vinícola que é de uma família que veio da Sicília, a família a família Bellino. Veio da Sicília há 20 anos e começou a produzir vinhos aqui em São José dos Pinhais.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 A família veio da região de Treviso, da Itália, e segue a mesma receita de vinho há mais de 100 anos. Eu vou receber para nós, que é tudo para trás, deixa aqui. Like a bird on a tree I'm just sitting I got time It's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together. It's so wonderful. You and me meant to be. The great outdoor. Forever. isso, eu uma garrafa do Pencil, gostei. Tá, beleza, tá, tchau, tchau. Isso, gravinha? Eu do cabernet. Descartável tá 25. E o garrafão? 56. Tá de frente. Eu não sei se tem que pegar aqui ou... Só que é meio... Suave pra ver se você gosta mais. tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here É a uva, a uva recordou, né? A Ida recordou. We can sit together começou, não Roberto, Roberto Permiche, ele começou a produzir vinhos há pouco mais de 10 anos e a gente acabou de provar aqui o Cabernet Sauvignon bem gostoso deles, mas parece que a casa também é bem famosa por conta das geleias e bolachas preparadas pela esposa dele. A gente aproveitou para comprar um salaminho <laughs> Cheiroso. <laughs> Gostou dessa parte? Sugestivo. um salame. Compramos um salame. Temos. Esse aqui tá médio envelhecido. Tem uns que são feitos para fazer que hoje. Tem uns que foram feitos há duas semanas. Esse aqui deve ser de uma semana. Ele não tá nem tão sequinho, mas também não tá tão oleoso. Eu já hora de provar. Uma das formas de você fazer esse passeio aqui pelo Caminho do Vinho em São José é através desse ônibus que sai do Shopping São José. Ele custa 20 reais, tem uma guia turística que fala um pouco sobre a história do lugar e ele para nos principais pontos aqui da Copa os, os, as degustações, os consumos não são inclusos, tá? Agora a gente tá aqui pelo que a gente vai visitar a vinícola e salumeria, salumeria Polinac. É outra vinícola que passa a sua receita por cinco gerações. Né? E aqui também tem geleia, salames, produtos da colônia. Da colônia em geral, é. exatamente Exatamente. Produtos coloniais. E aí, depois daqui, a gente vai comer em uma em um café colonial, que também é muito popular aqui, tem muitos. A gente vai no que muitos consideram mais que tem mais variedades assim de comida. From up here, the tá? Vou small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small Torta de limão, torta de fruta bolo de vinho. Não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é. I'm just sitting here I got time Nunca mais vai comer nada doce Vou gravar, vou salvar esse vídeo i I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small